экранда тогу бар өткөргүчкө магнит талаасынын таасирин изилдөө үчүн орнотулган өткөргүчкө таасир этүүчү күч идиштин үстүнө коюла турган салмактын жардамы менен аныкталат биз чынжырды жабабыз өткөргүч илинген жиптер вертикалдан четтейт биз жүктү өткөргүч өзүнүн баштапкы абалына кайтып келе тургандай кылып тандайбыз учурдагы күчтү 2 эсеге көбөйтөбүз жиптер кайра бурулуп кетет идишке дагы бир окшош салмак салабыз биз өткөргүч баштапкы абалына кайтып келе жатканын көрөбүз демек токтун күчү эки эсе өскөндө өткөргүчкө таасир этүүчү күч да эки эсе көбөйөт ушул эле түрдөгү дагы бир магнит коелу магнит талаасындагы өткөргүчтүн бөлүгүнүн узундугу эки эсеге көбөйөт биз чынжырды жаап жиптер кайра бурулуп кеткенин көрөбүз идишке дагы бир салмак салалы жиптердин кыйшаюу бурчу азаят дагы бир окшор салмакты кошкондо жетек баштапкы абалына кайтып келет ошентип экинчи магнитти кошуу менен өткөргүчкө таасир этүүчү күч эки эсе көбөйөт эми өткөргүчкө таасир этүүчү күчтүн магниттик индукция сызыктарынын ортосундагы бурчка жана токтун багытына көз карандылыгын изилдеп көрөлү өткөргүч жиптерге илинип турат келгиле схеманы жабалы жиптер вертикалдан четтеп кетет бир жиптин узундугун кыскартуу менен бурчун өзгөртөбүз биз ийилүү бурчу азайганын көрөбүз жипти кайра узартыңыз кыйшайуу бурчу көбөйөт демек токтун багыттары менен магниттик индукция векторунун ортосундагы бурч максималдуу күч ток бар өткөргүчкө таасир этет